все нормально. Трррр. Сейчас, э, ну, ну. Назад. Назад. Вот э, могут скоробать приехать, сильно добровольно, разрушить зараб, добро, все много курить, а коня на И так было, вот так вот, нахуй. Бо я корови немає, я кров продав, я немає ніхуя нічого. Я кров я. Наше. Я дав переду, бой дасть вперед. Він заробив. Не треба нічого. Вперед. Бой дасть. Сюди. Кольцо. Ні. Юрій. Назад там. Ай, ай. Ай. Ай. Кто это? А? Але поки ви об'їдете туди, ви будете йти з нами до Бобінська? А що таке? Я би підбіг магазин до Бедезара. Та є. Вам нічого не треба? Що? Що мені треба? Ай. Добре. Пішов, поїду по Я ще можу зараз як на лежах можна і влізти. Huh? You а в нас тут ну, на вугілля не продає. Не знаю, подивлюся, може продає. Камінь собі покладе. Куди? Магазин? Ну, то Все до батарії ремонт, тато зараз підемо в магазин, а тато затече сива.